rassel abidi euh, je suis le propriétaire du café Culture liberté à euh, file la faiette euh, liberté fille mais il a fait 9 ans on a vécu beaucoup de couvre-feu on a vécu beaucoup de c'est une sorte de couvre-feu qu'on a eu mais avec une très grande différence les abdes les abdes sont plus distants من بعضهم آه، فما خوف اكثر آه، فما برشا حاجات كي سو معناها في الوضعيه نتاعنا آه، اول مره نحسوا نجيبوا في حاجه ما نعرفوهاش معناها ما نشوفوا فيها حاجه جايتنا من برا حاجه كي على ليشيل مونديال ليبرتي سي سي اون سورت دو سي ان où وي ان كوميونيتي معناها سي فما برشا عباد تعرف بعضها سي ان ليو دو رونكونتر سي ان ليو ديشونج عباد qui généralement qui sont intéressés par la culture, par les arts, euh, même c'est des enfin, beaucoup de gens de la société civile qui fréquentent le lieu où j'ai eu carrément. Euh, donc قاعدين نعيشوا فيها نشوف فيها معناها فما فما وضعيه ماهيش مفهومه برشا معناها فما حاله حاله آه، كل واحد فما déjà فما plusieurs interprétations directement الحقيقه في Liberté directement حسيت للعباد فاهمه الحكايه العباد ماشيه في في القرارات اللي خذتها الدولة ماشية مع القرارات وما همش ماشيين باش باش يتضاربوا معاها ولا حاجة donc حتى معناها لو فات اللي لقاو يتسكر الأربعة لواحد أنا j'ai senti que العباد ils ont accepté نعيش فيها économiquement il y aura un impact نتصور على الناس الكل معناها سواء انا مولا قهوه اليوم je fais maximum 20% ولا اقل حتى 10% من ال chiffre d'affaires نتاعي دونك Je vais être impacté bien sûr عندي حاجات ما تقفش le loyer الضوء والماء c'est des choses اللي هما لازمهم يخلصوا beaucoup charges معناها les impôts وكل شيء donc هذوما اللي حاجات ما ماهمش باش يقفوا معناها لازم نخلصهم ولازمني دونك je vais être impacté bien sûr كيما برشا عباد في ايكونوميكمون ils vont ils vont être impactés واللي نتصور الزوالي اكثر واحد باش يتمس خاطر الزوالي كان ما ياخذش كشهريه معناها مانيش عارف كيف باش يعمل on est une petite société, donc euh, on est en tout et pour tout quatre personnes. Donc euh, je vais essayer de prendre en charge au maximum jusqu'à Inch'Allah, Inch'Allah, juste ma tawilch l'hakaye mais نتصور زاد les petites sociétés هما باش يتصرفوا كيما افيك لي بروبر مويان دون دون لا ليميت نتاعهم وهذا هو معناها كل واحد لازم يفوت سوليدير كل واحد لازم يتحمل مسؤوليته 90% غدا باش تكون مسكر خاطر آه، juste انا حليت ساعتين وثلاث باش نشوف كومون لي جونز فون فون سكومبورتي خاطر باش نبقى نحل il y aura des charges عندي des charges تاع ماء وتاع ضوء وقهوه تخدم نهار كامل محلوله بور ان شيفر دافير كي تري ميني معناها دونك جو كوا كسا سا سيغ ا ريان العباد Euh, en plus, machine, je crois euh, que les gens ils doivent se confiner au maximum fidiarhom. Donc, euh, je قاعدين انا جو تروف با سا لوجيك اللي نحن اون انفيت لي جون باش يقعدوا في ديارهم ومن بعد تخلي القهوه محلوله ولا حتى الاربعه سا فو ريان دير بور موا سي بون il faut fermer معناها Le problème, c'est qu'on ne sait pas pour combien de temps ça va durer. Euh, donc, Inch'Allah, ça ne va pas durer encore longtemps. Sinon, ça va, il y aura un très très grand impact على الناس الكل financier ou économique ou social ou كل شيء.